つももがいだって離れないな何も分からないって分からないさ明日来ないなってキスするんだ見ない見ない出してくれよ「痛いよだい」「期待どうだい」「イライライライ」「溶かしそうかい」「今はないかい」「そしたら傷を抱きしめて」「なななないいらないよ」「トトトトとイ嫌いライライ」「トトトトトイみたいライライ」「 散る花ささささ知らないな どうしたって落とせないな愛風どうしたって死なせないなあいつは愛だってバカみたいな人生さないないないない痛いの飛んできて何もないな昨日忘れまして生きていくんだなくした答えだって見つけるさ月月させてくれよ痛いよ痛い体させてちょうだい痛み合いたい痛いないたい今は吐きたいそれなら 続けてあげようなななない誰もいない私大嫌いないライたたたたいみたいたいらい迎えに来てほらなななないいらないよたたたたい嫌いライライたたたたいみたいたいらい 知らないの